абайлаңыздар абайлаңыздар жігіттер абайлаңыздар көке аман болыңыз ілияс көке осындай міне көкпарларда әзілің жараса атаңмен ойна деген сізбен мен кіммен әзілдесеміз аман болыңыз осындай тойда жарқырап мені бата беріп көшбасшы болып жүре беріңіз е көкпар көтерілді ма қалай қалай Ча, budan көремай жатырмыз. Дико палуанның тақымында ма көкпар? var? қай палуанның тақымында екен ана қамшыны алыңдар жігіттер отыз мың теңге барып аласың отыз мың теңгені келіп аласың дегенбіз міне жаңағы салымның баруын ява шабандоз әкесі Жарқынбай ағамыздың Дубай атты сәйгүлігіменен баруын 30 мың теңгеге салса, қайтуын, қайтуын, Алматыдан келген Абдыжаппар Алғожа бауырымыздың міне халықтың қалаулысы елдің еркесі Аргинал деген әнді орындаушы Абдыжаппар Алғожа амырзаның Аргинал атты сәйгүлігіменен бұның енді аты да өзі де өлеңі де Сапырақ қайдан бойғысы да бәрі оригинал. Өз оригинал болғаннан кейін мен бөлім оригинал деп қойған. Оригиналдың тойына өтіңіздер, Құда қаласа. Өмірзақ Ақсақал, ата келіңіз, келіңіз. Ойбай ата келіңіз, келіңіз мына бата беріңіз балдарыңызға міне бұл кісі бүгінгі таңда міне ға келді көкем міне өмірзақ ақсақал келіңіз ақсақал міне өмірзақ атамыздан баталайық. бұл кісі әлі атқа қарғын мініп өзі осы аттың арқасында денсаулықты құдай беріп тұр бұл кісіге міне шағалалы шардарадан келіп жатыр міне ата бір міне мақсат балаңызға бір батаңызды беріңіз ассалаумағалейкум мына тойға үйге көшіріп тойларың құтты болсын дендерің сау аман есен тойың тарай берсін балам енді жасың менің жасыма кете берсін немере шөбере шұбатып күліп ойнап тойдан тойға өтіп жүре берсін өмірзақ деген атамыз бұл кісі міне қызылды қыдырып жүрген құмда туып дүниеге келген қазіргі таңда сексеннің бесеуіне келді бұл кісі жасырып отқаным жоқ сексен тоғызға келдіңіз ба а бұл дұрыс ақылбек қожа мұрзаның жаман қара атты сәйгүлігіменен баруын рахымжан шабандоз тастады